¿qué tal? Seguro que habéis oído aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Que las frases no sean para Superman nos viene también bien. Esta demo nos permite volar como si fuéramos un superhéroe a toda velocidad entre los edificios de una ciudad. vemos la sombra del personaje, lo hacemos únicamente moviendo la cabeza, aunque usamos el gatillo de la Rift para acelerar y frenar. Y el objetivo de la demo es sencillísimo, es rescatar a todos estos personajes. Es una demo que no es aconsejable para los que lleven poco tiempo con el Oculus Rift porque puede provocar tremendos mareos. La sensación de velocidad bestial, sobre todo cuando bajamos dejamos picado y pasamos cerca de las casas. Pero es desde luego una de las más impresionantes que he probado últimamente. Espero que os haya gustado.